皆さんこんにちは日本語の森のゆかです前回 JLPTN3 の文法問題50問一緒に解いたんですが今日は N2 の問題を一緒に解いていきましょう JLPT に出そうな 文法の問題を50問作ってきたのでみんなで解いて全員で合格しましょう1番自信を持って話す彼の話をかけたが本当は悪い人らしいこのカッコにぴったり入る選択肢を選んでくださいこれの答えは1番信じかけた です。何々かけるというのは、ちょっとそれをするとか、最後までそれをしないという意味です。だから、信じかけたというのは、ちょっと信じたという意味です。でも100%信じたわけじゃない。まあ、これくらいね、ちょっと信じた。こういう感じです。自信を持って話している人は、話を信じてしまいますよね。 俺は昔大成功して1億円持ってるんだ自信を持って話していたらあ本当なのかなとちょっと思いますねでも信じかけたんだけど本当は悪い人だったという文章ですこの「何々かける」という文法はマス系のマスを消した形が入ります信じかけるとかあと食べかけとか飲みかけと使います だから答えは1番しかないですね。皆さんできましたか2番天気予報は雨だったので傘を持ってきたが今のところ雨は答えは3番降りそうにないです何々そうにないというのはそうなる可能性が低いという時に使います 話している人がそうならないだろうなと思う時に使う文法ですね。天気予報では雨でした。雨が降りますと言っていたんだけど、空は明るいしね、太陽も出てる。え雨降らない感じがすると話している人は思っているんですね。これが降りそうにないです。答え3番ですね。1番は降っても仕方ない。 仕方ないというのは仕方がない、しょうがないなんですが、これは文章に合わないですよね。天気予報は雨だったから雨が降っても仕方がないならまあ使うことができるんですが、この文章は傘を持ってきたがーと言っています。傘を持ってきたけど雨は降らないという文章にしないといけないので1番は使えません。2番、降らないことだった。これも 意味がわからないですね。雨が降ったか降らないかを言えばいいだけなので、降らないことだったというのは、この選択肢だけでも意味がわかりません。これ間違いですね。4番は、降らないことがあった。ことがあったというのは、昔あったことを言うときに使うんですが、これは今の話をしていますよね。 天気予報は雨だけど雨が降らないことが昔あったという文章なら使えるんですが、これは今、今日の話です。今日天気予報は雨だったから傘を持ってきたんだけど雨が降らない感じがすると言いたい文章なので答えは3番です。3番 車にかかる税金がさらに増えてしまい、車を持たない人が増える答えは3番、一方だです。一方だというのはどんどん変化するという意味の文法です。一方というのは一つの方向という意味ですから一つの方向にずっと変化するという意味です。この文章では車にかかる税金が増えています。 たくさんお金を払うの嫌ですよね。だから車を買わないという人が増える一方だ。どんどん増えているという変化をしているという意味です。こんな感じですね。他にも減る一方だとかね。あとは上がる一方だとか下がる一方だのように変化する言葉がここには入ります。1番ほどだというのは程度を表す言葉ですね。 足が痛くて歩けないほどだと言ったら、歩けないという程度足が痛いという意味になります。これは程度を表しているわけではないので、1番使えません。2番、までだ。までだは意味がわからないですよね。ここには使えないですし、4番は次第だです。これ次第と読みます。何々次第 と使った時はこの前のことによって後ろのことが決まるという意味になります。天候次第でイベントは中止しますと言ったら天気によってイベントをやるかやらないか決まるという意味ですね。これも文章に合わないので間違いです。答えは3番増える一方だですね。4番 マラソンの途中で怪我をしてしまったが、頑張って最後まで。はい。答えは、3番、走り抜いたです。何々抜くというのは、最後までそれをするという意味です。ここに最後という言葉もありますね。マラソン、走っている途中で怪我をしました。でも途中でやめないで最後まで全部走ったという意味です。答え3番ですね。 1番、走り直した。何々直すというのは、もう一度それをするという意味です。これは文章に合わないので間違いですね。2番は、走り出したです。何々出すというのは、それを始めるという意味ですね。マラソンは最初、走り出すなんですが、ここに書くのは変ですよね。ここに入るのは、最後まで走ったという意味ですから、3番が答えです。 4番、走りかけた。何々かけるというのは最後までそれをしないという意味なので、走り抜くの反対になってしまいますね。答えは3番、走り抜いた、最後まで走ったという意味の文法です。5番、期間限定で売られているソファー、いいものなんだけど、高いから買うか悩むな。B さんが、 そんなに悩むなら、と言っています。答えは、3番、買わなければいいだけでしょうですね。A さんはソファーを買いたいと言っているんですけど、ああ、どうしよう、値段高いから悩むなと言っています。そして B さんが、そんなに悩むんだったら、買わなければいいだけでしょうと言っています。これは、買わなかっ ったらいいでしょ買う必要ないでしょと言っている文章なんですが、いいだけでしょここにだけが入ると、それをすればいいだけなのに、そんな簡単なことなのになんで悩んでるのという気持ちを表すことができます。関西弁で言うと、え、そんなん買わんかったらいいだけやんってよく言います。そんな簡単なことなのになんで悩んでるのという感じですね。 答えは3番です。そんなに悩むんだったら買わなくていいという文章がここに入らないといけないですね。1番は買わなければいいだけなのです。この質問は変ですよね。A さんが買いたいと言っていて B さんは必要ないから買わなくてもいいでしょうと言わないといけないです。だから1番使えません。2番は買いたくないだけなの これも間違いですね。A さんは買いたいと言っているので、買いたくないだけなのと聞くのは変です。4番も買いたくないだけでしょう ?A さんは買いたいんですよね。だから買いたくないというのは変です。答えは3番。買わなければいいだけでしょうそんな簡単なことでどうして悩んでるのという気持ちですね。 6番ゲーム好きの友達によればゲームの最終ステージにに従って難しくなるゲームでないと面白くないそうだ。答えは1番近づくに従ってです。何々に従ってというのは前の変化に合わせて後ろが合わせて変化するという時に使う文法です。 この文章だったらゲームの最終ステージ、まあ、最後の難しいところですね。そこに近づくに従って近づくとだんだん難しくなるという変化があるゲームじゃないと面白くないという意味です。最終ステージに近づいたら難しくなる。もっと近づいたらもっと難しくなるという意味です。 この何々に従ってという文法は動詞の辞書形を使いますから答えは1番しかないですね。しっかり覚えてください。7番素晴らしい演技をする選手も初めは失敗だよ。答えは4番だらけです。 だらけというのは何かがたくさんあるとか、たくさんついているという意味の文法です。特に嫌なものとか悪いものがたくさんあると言いたい時に使う文法です。失敗嫌なことですよね。失敗だらけと言ったら失敗をたくさんするという意味です。素晴らしい演技をしている選手、 今は素晴らしいけど、初めは失敗をたくさんしているよという意味の文章です。1番、霧というのは、それをした後、ずっと同じ状態が続いているという意味の文法です。例えば、友達は日本へ行ったきり帰ってこないと言ったら、日本へ行って、その後ずっと行ったまま帰ってきていないという意味です。 失敗きりという言い方はないし、意味も合わないので間違いですね。2番、重。これは部屋中とよく使いますね。部屋中と言ったら部屋全部という意味です。部屋中にケーキのいい匂いがするというふうに使うんですが、失敗中というのは言わないし、意味も合わないので間違いですね。3番はぐらい。これはくらいと同じ意味なんですが、 程度を表す言葉です。失敗の程度を表している文章ではないので、これも間違いですね。答えは4番、失敗だらけは失敗をたくさんしているという意味です。8番、天候が悪く東京行きの飛行機はすべて欠航しているから新幹線にはい。答えは 1番、乗らざるを得ないです。難しい言い方ですね。乗らざるを得ないというのは、これまずざるというのがしないです。そして、得ないというのはできないという意味です。つまり、乗らないということができないので、それをしなければいけないという意味になります。嫌なんだけどそれをしないといけないという時に使う文法ですね。 今日は天気が悪いです。飛行機が欠航している。飛行機が飛ばないんですね。乗ることができません。だから、もうめんどくさい、嫌だけど新幹線に乗らなければいけないという文章です。一番は乗るわけにはいかない。わけにはいかないは絶対にできないという意味ですね。N2 に不合格になるわけにはいかないと言ったら絶 対不合格になれない、合格しないといけないんだという意味になります。これは意味に合わないですよね。3番は乗らずにはいられない。何々せずにはいられない。この図というのはないという意味ですね。そして、それをしない状態ではいられないですから、必ずそれをやってしまうという意味です。目の前に美味しいお菓子があったら食べずにはいられない ですよね。食べないということができないという意味です。4番は乗ることに他ならない。他ならないというのは他のものではないということなので、つまり本当にこれだと前に書いていることを強調することができます。試験に合格したのは皆さんの努力に 他ならないと言ったら、あ、みんなが努力したから、本当に頑張ったから合格したんだという意味になります。これ全部文章に合わないですよね。答えは1番です。乗らざるを得ないというのは嫌だけど乗らなければいけないという意味です。9番道具を使った後は出した ちゃんと元のところに直しましょう。答えは、1番、ままにせずです。何々、ままというのは、その状態が続いているという意味です。出したままというのは、つまり直していないという意味ですね。例えば、ハサミを、まあ、いつもここにあるんだけど、今日使いました。ここで使いました でもまだここにずっと置いてある。これはハサミを出したままだということができますね。ハサミを出した状態がずっと続いています。ままにせずですから、ままにしないでという意味ですね。つまり道具を使ったらちゃんと片付けてね、元の場所に戻してねという文章です。答え1番しかないですね。 他の選択肢全然入れることができないし、言葉も変です。ここに入れたいのは、出した状態にしないで直してくださいと言いたいので、答えは1番、ままです。10番、何か悩んでいるみたいだけど、どうしたの ?B さんが、 この料理作ろうと思ってレシピ見てるんだけど、スーパーで売ってない野菜ばかりなんだと言っています。A さんが、すぐ買える野菜だけで簡単に作ろうよ。レシピ通りに、と思うよと言っています。答えは、4番、作ろうとしなくてもいいです。 この B さんは何か料理を作ろうと思っているんだけど簡単に買うことができない野菜ばかりレシピに載っているんですねどうしようどうやって作ろうと悩んでいますそしたら A さんがすぐ買える野菜だけで作ればいいよレシピ通りに作る必要はないと思うと言っている文章ですよね選択肢4番はしなくてもいいと言っています 何々なくてもいいはそれをする必要がないという意味ですよね。レシピと同じように作ろうとしなくてもいい、作る必要がないよと言っているので答えは4番です。1番は作ってしまいたくない。これはつまり作りたくないという意味なんですが、レシピ通りに作りたくないとこの人が言うのは変ですよね。1番間違い。 2番は作ろうとしてしまう。これも変ですね。この人はレシピと同じように作らなくてもいいよ、作る必要がないよと言いたいので、作ろうとしてしまう、作っちゃうというのも変です。3番、作ってしまうも2番と大体同じですね。同じ理由で間違いです。答えは4番、レシピ通りに作ろうとしなくてもいいと思うよですね。 嗯。11番 A さんと B さんが2人で話しています。明日仕事の後に映画を見に行くんだったよね。人気のアニメにする。ホラーもいいよね。B さんが 仕事があって明日映画を見に行けるかまだわからないんだ。行けるホラーはやめようよと言っています。答えは4番としてもです。何々としてもというのは何々と考えてもという意味です。この文章では映画の話をしていますね。 明日映画行くよねと言っているんですが B さんは仕事があるから明日映画を見に行くことができるかできないかはっきり言えないと言っています。でももし行けると考えてもホラーを見るのはやめようよと言っている文章です。ホラーというのは怖い映画ですね。お化けが出てくるような映画のことです。ホラーを見たくないから行けるとしても もし行けると考えてもホラーを見るのはやめようよと言っています。一番はカラーには、これもう一つ、以上はという言い方もあります。全く同じ意味で使いますね。原因とか理由を表す文法なんですが、だからこれがしたいと強い気持ちを表すときに使う文法です。例えば、試験を受けるからには絶対合格したい。 試験を受けるから絶対に合格したいという強い気持ちを表しています。これは文章に合わないので間違いですね。2番、ものなら。これは、できるものなら、何々したいという文法があります。これは、それをするのは難しいと思うんだけど、もしできるんだったらそれがしたいという意味です。日本へ行けるものなら行ってみたい と言ったら、日本に行くのはお金もかかるし、時間もかかるから難しいと思うんだけど、行けるんだったら行きたいという意味になります。これも文章には合わないですね。3番は、どころか。これは何々どころかと使って2つのものを比較して強く言いたい時に使います。例えば、病気が治るどころか悪くなった。 病気を治そうと思ったら良くなるのが普通なんですが、そうじゃなくて悪くなってしまいました。このように比べて悪くなったということを強く言いたいので、どころかという文法を使います。これも文章には合わないですね。答えは4番。いけるとしてもホラーはやめようよですね。12番。 スカイタワーで行われたイベントに参加して634メートルの高さを階段で答えは1番登り切ったですね。何々切るというのは最後までそれをするという意味の文法です。階段で登り切ったというのは階段で全部登ったという意味です。この634メートル高いタワーをね、こうやって階段でね、 全部登ったという意味の文章です。2番は登り始めた。何々始めるというのは、それを始めるという意味ですね。ここで使えそうかなと思ったかもしれないんですが、これを使うんだったら、その瞬間の文章にしか使えません。例えば、その時彼は階段を登り始めた。こういう使い方ならできるんですが、 この文章はイベントで階段で全部登ったと言いたい文章ですよね。ですから2番は使えません。3番は登ってばかりだ。何々ってばかりというのはそれをずっとしているという意味です。彼は山を登ってばかりだと言ったら山にずっと登っている何回も登っているという意味になります。これも文章には合いませんね。 4番は、登るようにしている。何々するようにするというのは、それを気をつけてやろうと思っているという意味です。痩せるためにエレベーターを使わないで、階段を登るようにしていると言ったら、エレベーターを使わないで階段で登ろう、登ろうといつも気をつけているという意味になります。答えは1番ですね。 階段で登り切ったというのは全部登ったという意味です。13番恋の相談に乗っていた友人が明日勇気を出して告白するというのでどうか恋がと祈っている答えは2番実りますように です。何々ようにで文章が終わるときは、そうなってほしいと願っているという意味になります。友達が好きな人に告白する。好きですと言うんですね。だから、恋が実りますように。恋が実るというのは、つまり恋がうまくいくということですから、好きな人に好きですと言って、恋人になることができること。 これが恋が実ると言うんですが、どうか恋が実りますようにと言ったら、恋が実ってほしいと願っている、祈っているという意味になります。後ろにも祈っているがありますよね。このお願いをする文法は2番しかないので、答えは2番、実りますように。はい。皆さん合格できますようにと私はいつも祈っています。 14番、痩せたいけど食べるのを我慢逆に食欲が増してしまう。答えは、3番、しようとすればするほどです。何々ば、何々ほど。これが文法ですね。すればするほどというのは、これが変わったらもっとこれも変わると言いたいときに使う文法です。この人は痩せたい 思っています。だから食べるのを我慢する。あ、お菓子も我慢しよう。食べないようにしよう。と思うと食欲が増してしまう。食べたいという気持ちが増えてしまうという意味です。あ、お菓子食べない方がいいよな。と思ったらもっと食べたくなるし、あご飯我慢しようと思ったらもっと食べたくなる。これが我慢しようとすればするほど食欲が増す状態ですね。 答えは3番です。選択肢2番と4番はしそうになるになっているんですが、この文章は我慢するともっと食欲が増えると言いたい文章なので、2番と4番は絶対に間違いというのが分かりますね。1番ちょっと迷ったかもしれないんですが、我慢しようとすることから 逆に食欲が増えてしまうというのは後ろの文章と合わないですね。我慢しようとすると逆に食欲が増してしまうなら使うことができるんですが言い方が変なので使えません。答えは3番しようとすればするほどです。15番 信じていた友達に裏切られ、今までこれほど悲しくと感じたほどだった。答えは2番、なったことがあっただろうかです。今までこれほど悲しくなったことがあっただろうかというのは、今までこんなに悲しくなったことがあったかないやない という意味です。つまり、こんなに悲しいのは初めてだ。すごく悲しいと言いたい文章ですね。こういう言い方をするときは、これほど悲しくなったことがあっただろうかと言います。今までこういうことがあったかなと自分の頭の中で考えている文章ですから、まずここはあったじゃないと使えないです。選択肢4番もあったなんですが、悲しく したこととは言わないですね。悲しくしたんじゃなくて、自分が悲しくなったことがあったかな、いや、なかったと言いたい文章ですから、答えは2番です。16番、いつもよく食べる友達が今日はなぜかお菓子をはい、答えは 1番、食べたがらなかったです。何々したがるというのは他の人が何かしたいと思っている気持ちを見て言う言葉ですね。あ、何かしたいんだな、そういうふうに見えるという意味の文法です。友達はいつもよくたくさん食べています。でも今日はどうしてかわからないけどお菓子を食べたがりませんでした。 あれは友達の様子を見て、なんか食べたくないように見えると私が言っている文章です。他の人のことを言っているので、食べたがらなかったが正しいです。他の選択肢は全然違いますね。食べなければとか、食べて欲しくない、食べたくなかったというのも自分の気持ちを言うなら使えるんですが、 この文章は友達が食べたくないように見えたと言いたい文章なので答えは1番食べたがらなかったです。17番あの有名作家の講義は日本語の森大学のみ行われる。答えは2番においてです。 何々においてというのは、での難しい言い方です。あの人の講義は日本語の森大学でのみはだけですね。で、だけ行われる。これをちょっと難しく言うと、日本語の森大学においてのみ行われるということができます。答え2番ですね。1番は、に、加えて、 加えてというのはもう一つ何か言いたいという時に使います。皆さん、JLPT に合格するためには漢字の勉強に加えて語彙とか文法の勉強も必要です。このように使います。3番は、を元にして、元と読みます。これ、基本の木という漢字ですね。元にしてというのは、それを基本にしてという意味です。 このドラマは本当にあった話を元にして作られています。と言ったら、本当にあった話から作られている。それを基本にして作られているという意味です。4番は、を込めて。込めるというのは、入れるという意味です。愛を込めて作りましたと言ったら、愛を入れて作ったという意味ですね。答えは2番です。 おいてはでの難しい言い方です。18番、出場選手として選ばれた試合で結果を残したい。答えは、1番、以上です。何々以上というのは理由を表す文法で、何々 だから絶対こうしたいと強い気持ちを表す文法です。この人は選手として選ばれました。選ばれた以上試合で結果を残したい。試合で勝ちたいとかね、点を入れたいと強く思っています。こういう時に以上という文法を使います。何々以上は何々からにはと言い換えることもできます。 選ばれたからには試合で結果を残したいと言っても全く同じ意味になります。2番としても、これは何々と考えてもという意味です。今日仕事で遅くなりそうだから飲み会に行けるとしても11時ぐらいかな。こういうふうに使います。もし行けると考えても11時夜遅くになるよという意味ですね。3番は 挙句に。挙句というのはいろんなことがあって一番最後に悪い結果になったという時に使う文法でしたね。例えば2時間待った挙句に食べることができなかった。ね、レストランの前でずっと並びました。でも最後に結局食べることができないという悪い結果になったという意味ですね。これは悪い結果ではないので3番使えません。 4番は「かのようで」何々かのようというのは本当はそうじゃないんだけどそのように見えるという意味です。これは全然文章に合わないので使えません。答えは1番以上からにはと言い換えることもできます。19番毎日1キロ走る 1ヶ月で30キロ走ることになる。答えは2番とするとです。何々とするとというのは何々だと考えるとという意味です。毎日1キロまだ走ってないんですね。もし走ると考えたら30日ありますから1ヶ月で30キロ走りますよね。こういう時に 1キロ走るとすると、そう考えるとという文法を使います。他は全然使わないし、文法でもないですね。答えは2番しかないです。20番。彼は犬が嫌いで犬の写真を見るどころか誰かが犬の話をすることを嫌いだ。答えは 1番、すらですね。この問題は、何々どころか何々すら。ここが文法になっています。何々どころかというのは、これはもちろんそうだし、それよりも程度が低いことにも同じことが言えるという時に使う文法です。この文章では、彼が犬がすごく嫌いなんですね。どれくらい嫌いかについて書いてあります。 犬の写真を見ることはもちろん嫌いです。でもそれよりももっとレベルの低い、程度の低いこと、犬の話をしているのを聞くということも嫌いだという文章です。ですからここに入るのはすらですね。何々どころか何々すらがセットなので、これは1番しかありえないですね。2番、こそというのは、は、 と同じ意味です。今日こそ勉強すると言ったら、今日は勉強するという意味なんですが、ちょっと今日は絶対にするんだという強い気持ちを表すことができます。和と同じですね。3番、おきにというのは、その同じ数とか同じ量で何かが繰り返されるという時に使う文法です。一つおきに座ってくださいと言ったら、ここに座ります。 開けます。座ります。開けます。座ります。これ一つ置きに座っている状態ですね。4番、旅にというのは、それをする時にいつも同じことが起こるという時に使う文法です。例えば、ゆか先生は、会うたびに綺麗になりますねと言ったら、会ったらまた綺麗になる。もう一回会ったらもっと綺麗になる。こういう意味です。 答えは1番ですね。何々どころか何々すら。あ、ごめんなさい。すらですね。これがセットなのでしっかり覚えてください。うん21番 この料理は味が薄い、もう少し味が濃い方が好みだな。答えは3番、どうもです。このどうもという言葉はちょっと満足していないという気持ちを表すことができます。料理を食べて、うーん、ちょっと味が薄いなと思っているんですね。そういう時に、どうも味が薄い ということができます。え、なんか食べても美味しくないな。うん、味が薄いな。こういう気持ちですね。どうも味が薄いと使うことができます。この人はもう少し味が濃い方が好きだと言っているんですね。他にも、うん、N2 の文法がどうもわからないと言ったら、うん、なんか全然わかんないな。ちょっと不満な気持ちを表すことができます。 答え3番ですね。ちょっと難しかったかもしれないです。でも他の選択肢が絶対違うので間違いだとわかると思います。他も見ていきましょう。1番はちっともです。ちっともは少しもという意味ですから、ちっとも何々ないを一緒に使います。ちっともわからないは少しもわからない。つまり全然わからないという意味ですね。これはないが後ろにないので1番使えません。 2番は一体。これは強い疑問ですね。どうしてと思う時に使います。一体あなたは誰なのとかね。一体どうやったら合格できるんだろうなんでどうしてと強く思う時に使う言葉です。これも合わないですよね。4番はまさか。 これは自分が考えていたこととは違うことが起きた時に使います。びっくりする時ですね。まさか何々だったとは、とよく使います。全然勉強していなかったのに、まさか合格できるとは、と言ったら、合格できるなんてびっくりだという意味になります。この3つ、全然意味が合わないですよね。ですから答えは3番のどうもです。 22番、地元の日本語教室は若い方も年配の方も年齢参加できます。答えは2番を問わずです。問わずというのは質問をしないという意味ですから、つまりそれに関係なくという意味になります。地元にある日本語教室、ここは若い人でも 年配の方。これは年が上の人ですね。おじいちゃんとかおばあちゃんでも年齢を問わず参加できるというのは年齢に関係なく、つまり誰でも参加することができるという意味ですね。答え2番です。1番はを通してです。何々を通してというのはそれを方法にしてという意味があります。 皆さんと日本語の勉強を通して出会うことができましたね。みんな日本語を勉強しているし、私は日本語を教えています。この方法でみんなと出会うことができた。これを通してということができます。3番はにかけて。これはかけてはと使うことが多くて、何々についてと同じ意味になります。特に人を褒めるときによく使う文法ですね。 ゆか先生は授業の分かりやすさにかけては1番だと言ったら、授業の分かりやすさについて1番と褒めている文章になります。4番はにもかかわらず。これは何々なのにと同じです。反対の意味を表す文法ですね。たくさん勉強したにもかかわらず不合格だった。 これはたくさん勉強したのに不合格だったという意味になります。答え2番ですね。若くてもおじいちゃんおばあちゃんでも誰でも参加できると言いたい文章なので年齢を問わずというのが正解です。23番。普段は予定通り電車が来ているが、大事な約束がある日、 電車が遅れる。答えは、2番に限ってです。何々に限ってというのは限定するという意味ですね。全部じゃなくて、ここだけとか、これだけとか、ここだけというように範囲を決める文法なんですが、特にこういう悪いことが起きるときですね。大事な約束がある日に限って 電車が遅れる。大事な約束がある日だけ特に電車が遅れてしまうという意味です。この大事な約束があるのに電車が遅れる。悪いこと、嫌なことですよね。こういうことを言いたい時に使う文法です。私がよくあるのは、急いでいる時に限って信号が全部赤色になるですね。 嫌なことですよね。急いでいる時だけ信号が全部赤になってしまうという意味です。答えは2番ですね。1番に当たってというのはそれをする時という意味です。試合開始に当たってルールの説明をしますと言ったら試合開始の時にルールの説明をするという意味になります。1番、カッコには合わないですよね。 3番「おきに」というのは決まった数とか決まった量で何かを繰り返してやるという時に使います。一つおきに座ってくださいと言ったら一つ座ります。次開けます。次座ります。開けます。こういう意味ですよね。4番「旅に」というのはそれをする時いつも同じことが起こるという意味の文法です。 この曲を聴くたびに昔の恋人を思い出すと言ったら、この曲を聴いたらいつも、あ、彼女元気かなとかね、あ、彼はどうしてるかなと昔の恋人をいつも思い出してしまうという意味になります。答えは2番ですね。大事な約束がある日に限って電車が遅れる。そういう時だけ嫌なこと、悪いことが起きるという意味の文章です。 24番、ずっと大切に使っていた自転車が悲しい盗まれてしまった。答えは、1番、ことにです。何々ことにというのは、とてもと同じ意味です。とてもですね。この文法は気持ちを表す言葉と一緒に使うことが多いです。悲しいことにと言ったら、とても悲しいという意味ですね。 ずっと大切に使っていたものが盗まれてしまったらすごく悲しいですよね。だから悲しいことにを使います。他にも嬉しいことにとかね、悔しいことに気持ちを表す言葉とセットで使うと覚えましょう。2番は上に。上ですから、これは情報がもう一つあるという時に使います。ゆか先生は可愛い上に優しい。こんな風に使いますね。 3番「くせに」というのは「なのに」と同じ意味なんですが特に人を悪く言う時に使う文法です。あいつはいつも仕事をサボっているくせに先輩が来たら仕事を頑張る。ね。サボるというのは一生懸命やらないという意味なので、いつも仕事全然してないのに先輩が来たら、頑張って仕事をしている。これは 悪いことですよね。その人を悪く言っているので、こういう時に癖にを使います。4番はものに。こういう文法はないですね。答えは1番、悲しいことにはとても悲しいという意味です。25番、2人の人が話をしています。はい、池田です。電話ですね。山本さんが Y 社の山本と申します。来週のイベントについてご説明いたしますので、恐れ入りますが、弊社に、と言っています。池田さんが、かしこまりました。伺いますと言っていますね。答えは、4番、お越しいただけますかです。お越しするというのは、来るの尊敬語ですね。 お越しいただけますかというのは、来てくれますかと聞いている文章です。弊社というのは、私の会社という意味です。恐れ入りますがというのは、すみませんがという意味で、何かを頼むときに一緒に使う言葉です。山本さんは来週のイベントについて説明をしたいので、すみませんけど、私の会社に来てくれますかと聞いているんですね。 ですから、お越しいただけますかと尊敬語を使って質問をしています。4番が正しいですね。池田さん、伺いますと言って、行きますと言っていますからね。1番、伺いました。伺いましたというのは、訪問しましたという意味になるので、ここの中には合わないですよね。うちの会社に来てくれますかと聞かないといけないので、1番は使えません。 2番はお目にかかりました。お目にかかるというのは見るですから、つまり会うという意味になります。会うの謙譲語ですね。でも、ここに入れるのは変ですよね。私の会社にあ会いましたというのは意味がわからないので2番も間違い。3番ございましたというのはありましたという意味なんですがこれも私の会社にありましたというのは変ですよね。 ここには、うちの会社に来てくださいという意味がぴったり合うので、答えは4番、お越しいただけますかですね。26番、A さんと B さんが話をしています。じゃあ、今度のデートは近所の店で予約しておくよ。B さんが、でも、詳しいメニューや金額は わからないよ、私も調べてみると言っています。ここに入るのは、2番、調べてみないとわからないよですね。調べてみないとというのは、調べてみるということをしないとわからないという意味です。つまり、メニューとか、いくらかというのは、調べるまでわからない。調べたらわかるという意味ですね。 ここに入るのは2番しかないですね。他の選択肢は全然意味がわからないですね。調べたことはないとわからないというのも文章として間違っていますし、調べているかわからないだと、誰かが調べているかどうかわからないという意味になってしまいます。ここで言いたいのは、私が調べるまでわからない。私たちが調べるまでわからないという意味ですから、答えは2番 調べてみないとわからないですね。27番、電話で話をしています。佐野様、面接の時間が過ぎておりますが、お越しにならないのでしょうかと聞かれて、佐野さんが、え、面接は明日だと、おりますが、と言っています。敬語の問題ですね。ここに入るのは、 4番、伺っておりますが、です。伺うというのは、聞くと訪問するの謙譲語ですよね。ここは聞くの意味で使われています。佐野様、この話している人は面接をする会社の人ですね。佐野さんは今日面接をする予定だから待っていたんだけど来ませんでした。だから受付の人が面接の時間が過ぎてるけど お越しにならないのでしょうか来ないんですかと電話をしてきたんですね。でも佐野さんは、え、面接は明日だと聞いていました。面接は明日だと思っていたと言いたいので、明日だと伺っておりますが、明日面接しますよと聞いていましたが、と言っているんですね。ですから答えは4番、伺ってです。 一番もお聞きになってなので、聞くという意味なんですが、これは尊敬語ですよね。面接は明日ですよと聞いたのは佐野さんですよね。だから聞いた自分のやったことを尊敬語を使って言うのは間違いです。これは使えません。2番、申し上げて。これは言うの謙譲語なんですが、明日だと申し上げておりますが、 この佐野さんが面接の日を決めるんじゃないですね。普通面接をするときは会社が決めます。私が、え、明日だと言っているんですけど、と言ったらすごく失礼ですね。ですから2番も使えません。3番はご存知で。ご存知というのは知っているという意味なんですけど、ご存知でおりますという言い方はありません。ですから3番も間違い。 答えは4番、伺っておりますが、聞いていますけどという意味ですね。28番、アルバイトで働き始めた会社で仕事への熱心な姿勢が認められ、来月から正社員として、はい。ここに入るのは、4番、働かせてもらうことになった です。何々させてもらうというのは、それをすることを許してもらうという意味ですね。この文章は、来月から正社員として働くことになったと言っても同じ意味になるんですが、働かせてもらうことになった。ね、すごく丁寧に言っています。会社があなた働いていいですよ、採用しますと言って私がありがとうございます、働かせていただきます こういう気持ちを表すために働かせてもらうことになったと使います。ここは働くことになったと同じ意味ですね。答え4番です。1番、働いてあげることになった。これと迷った人いたかもしれないんですが、何々してあげるを目上の人に使うのは失礼です。これは目上の人ではなくて会社ですよね。 でも会社に対して働いてあげるというのは変です。会社があなた働いていいですよと言って、あ、私が働きます。これが正しい関係なので、働いてあげるというのは変ですね。文法の間違いはないように見えたかもしれないんですが、働いてあげるを使うのは間違いです。 2番と3番、働いてもらうことにしたとか、働かせてあげることにしたというのは、会社が言うことですね。村上さんに働いてもらうことにしたとか、村上さんを働かせてあげることにした。会社が言うことなので、2番と3番は絶対に違いますね。答えは4番、働かせてもらうことになったが正解です。 29番、今の会社は私がやりたい仕事を自由に。はい。ここに入るのは、4番、やらせてくれているですね。何々させてくれるというのは、それをすることを許してくれるという意味ですね。今いる会社は私がやりたいと思ったことをやることを許してくれる。つまり私は自由に仕事をしている と言いたい文章ですね。答え4番です。1番、やらせてもらってくるとか、やらせてくれてくる。この、ここに来るが来る言い方がまずありえないですね。この1番と2番の言い方はないので、まず間違い。3番、やらせてもらった。これを言いたいんだったら、今の会社にですね、今の会社に やりたい仕事を自由にやらせてもらったなら使えるんですが、ここは和がありますね。今の会社は自由にやらせてくれている。この使い方しかできないので答えは4番です。30番 人の人が話しています。平田さん、こんにちは。先日妻が平田さんに料理をありがとうございましたと言って平田さんがいえ、料理のことなら何でも聞いてくださいと答えています。ここに入るのは3番、教えてもらったそうでですね。この何々してもらう。これは 自分が何かしてもらった時に使う文法なんですが、この話の中では2人が話していますよね。この宮崎さんね。宮崎さんと、えー、平田さんですね。この2人が話しているんですが、この宮崎さんは、私の妻が平田さんに料理を教えてもらった。そのことをありがとうと言っていますよね。宮田さんの妻がいるんですね。妻。妻ね。 はい、妻です。これ妻。家族ですから、他の人からやってもらったこと、これはもう自分のことと同じになります。だから、妻が平田さんに料理を教えてもらったと言うんですね。教えてもらったのは妻なんだけど、自分もしてもらった。みたいな感じ。ここ、一つの <laughs> グループになるので、 教えてもらったという言い方になります。だからまず教えてもらったを使わないといけなくて、その後、そうで、何々そうというのは何々らしいと同じ意味ですね。妻が平田さんに料理教えてもらったんだよと宮田さんに言ったんですね。それを聞きました。だから妻が料理を教えてもらったそうで 聞いた話なんです。ありがとうございます。と感謝している文章です。だから答えはもう3番しかないですね。妻が平田さんに料理を教えてもらったそうで、その話を聞きました。ありがとうございますと感謝している文章です。31番、ゆかちゃん、お兄ちゃんのお菓子を お兄ちゃん塾で帰りが遅いでしょとお母さんが言っています。ゆかちゃんが大丈夫お兄ちゃんが帰ってきてから一緒に食べるからと言っていますね。ここに入るのは2番残しておきなさいよです。何々しなさいというのはそれを命令するときに使いますね。残しておくというのは何かの目的のためにそれをするという意味です。 お兄ちゃんはまだ帰ってきません。そうですね。だから、お兄ちゃんのためにお菓子を残しなさいよとお母さんが命令している文章です。ですから答えは2番がぴったりですね。1番、残してあるんだよだったら、もう残してあるということなので、お母さんが命令しなくてもいいですよね。1番使えません。3番、残してあるんじゃないのこれを今聞くのも変ですね。 残しなさいよと命令をしないといけないので、3番も間違い。4番、残しておいたの。まだ残していないんですよね。ですから答えは2番、残しておきなさいよと命令をする文章がぴったりです。32番 森ボクシングジムに入ると、新入りの選手は体力づくりのために、1年以上は長距離のランニングを、はい。ここに入るのは、1番、させられるそうだです。させられるというのは、自分がやろうと思うんじゃなくて、誰かにね、やりなさい。こんな感じですね。やりなさいと言って、 <laughs> 嫌だけど、 やらないといけない。こんな感じ <laughs> こうですね。させられる。 <laughs> こういう意味です。森ボクシングジムというジムに入ると、新入りの選手は長距離のランニングをさせられる。そうだ。お前、新入りだから走りなさいとね、やらされる。これを走らないといけないらしいと言っている文章です。答え1番ですね。2番は、させるつもりだ。 させるつもりなのはこっちの人ですよね。でもこの文章は、新入りの選手はと言っています。この新入りの選手はさせられるという文章にしないといけないので、させるつもりだだと主語が逆になってしまいます。3番は、させられたままだ。させられるは使えるんですが、ままだというのはその状態が続いているという意味です。 長距離のランニングをさせられたままだというのは意味がわからないので3番使えません。4番はさせているところだ。これも新入りの選手は、ここが主語ですから、新入りの選手はさせているところだ。だと意味がわからなくなります。ですから答えは1番。新入りの選手は長距離のランニングをさせられるらしい。させられるそうだが答えです。 33番、電話で話をしています。島田と申します。さっき買った商品ですか返品できますかと聞いて、受付の人が、はい、できますよ。お手数ですが、2回サービスカウンターまで、何かお願いをしています。答えは、1番、お越しくださいです。お越しというのは、来ますの尊敬語ですよね。 来るのはお客さんですから、お越しという言葉を使っていて、来てくださいとお願いをしないといけないので、お越しくださいという言い方になります。2階のサービスカウンターに来てくださいとお願いをしている文章ですね。2番、起こしております。これ、こういう言い方がまずないので、2番間違い。3番、起こしです。というのは、まあ、来ますとか、来ましたという意味なんですが、 ここは来てくださいとお願いをしないといけないので、3番も使えません。4番はお越しになりますかこれは来ますかと聞く文章なんですが、ここではサービスカウンターまで来ますかと聞くんじゃなくて、来てくださいとお願いをしないといけない場面なので、4番も間違い。答えは1番、お越しくださいです。 34番、スピーチで話をしています。皆様には体育会を開催するにあたりご協力いただきまして、心より感謝。はい。ここに入るのは、3番、申し上げます。です。何々申し上げますというのは、それを言いますという意味です。感謝申し上げますというのは、つまり、感謝していますとか、ありがとうと言いますという意味です。 誰か目上の人に感謝するときに感謝申し上げます。特に全体に話すスピーチでよく使われる言い方ですね。1番、されます。感謝するのは私ですからね。感謝されますというのは間違い。2番、伺いますというのは訪問しますとか聞きますという意味でしたよね。感謝伺いますという言い方は間違いなので2番も使えません。4番はおっしゃいます。 これも言いますなんですけど、尊敬語ですね。ここは私が感謝を言います。自分がやること、目上の人に対して自分がやることですから、申し上げます。謙譲語を使うのが正しいです。答えは3番、感謝申し上げますですね。35番、お客さんと店員さんが話しています。 すみません、お手洗いはどこにありますかこれはトイレですね、トイレ。はい。店員さんが、はい、2階にご案内しますと言っています。答えは、3番、ございますですね。トイレどこにありますかの返事は、はい、2階にありますですよね。だから、ありますの敬語を探せばいいです。答えは、ございます。 ですね。これはありますという意味です。一番、いたしますというのは、するだし、おりますはいる。なさいますもするですね。全部入らないです。ありますと答えないといけないので、答えは3番ですね。36番。先輩が私に仕事のやり方を教えて おかげで営業部で一番の成績を出すことができました。本当にありがとうございました。はい、ここに入るのは2番、くださったですね。この文章は先輩にありがとうと言っている文章です。先輩が私に教えてくれたという言葉が入るのが正しいですよね。 このくださったというのはくれたという意味ですから答えは2番しかないです。1番いらっしゃったというのは来たとかいたという意味なので教えていらっしゃったは使わないですし参ったというのも来るという意味ですね。教えて参ったという言い方もしないので3番も使えません。 4番、いただいたと少し迷ったかもしれないんですが、いただくというのは、もらうという意味です。だから、ここは先輩が教えてくれた。ですから、この2番しか答えにならないんですが、例えばここが先輩にだったら、先輩に仕事のやり方を教えていただいた。これなら使えます。でもここはがなので、くださった しか使えません。答えは2番ですね。37番、お客さんと店員さんが話しています。洗剤やスポンジはどこにありますかと聞いて、店員さんが生活用品をそこの階段を降りたところにございますと言ってくれました。ここに入るのは 1番、お探しでしたらですね。お、何々です。というのは、とても丁寧な言い方ですね。探しますの丁寧な言い方です。探しているのはお客さんですから、お探しという言い方を使います。探しているんだったらと言いたいので、お探しでしたらという言い方を使っています。生活用品 そうですね。洗剤とかスポンジ。これは生活するときに必要なものですから、こういうものを探しているんだったら、階段を降りたところに、ございます。ありますよと案内をしてくれました。丁寧に言うと、お探しでしたらですね。答えは1番です。他は全然違いますね。探してくださいましたら、探すのはお客さんですし、くださいますと店員さんが言うのは 変ですよね。お客さんが探しているんだったらと言いたいので2番は間違い。3番お探ししましたらまだ探してないんですよね。3番も使えません。4番探させていただきましたら探してないんですよねまだ。お客さんが探しているんだったらあそこにありますよという文章にしないといけないので答えは1番しかないです。できましたか 38番、3人の人が話していますね。講演会のテーマは何が良さそうでしょうか ?B さんが、私は防災について話したいです。と言っています。C さんが、防災も興味がありますが、私は健康維持について、と言っています。ここに入るのは、4番、話してみてはどうかと思います。です。 この3人は講演会で何を話すかについて相談をしていますね。防災ね、災害を防ぐことについて話したいと B さんは言っているんですが、C さんが話したいのは健康維持ですね。私は健康維持について話したいですという文章にしないといけないです。4番、話してみてはどうかと思います。 何々してみてはどうかというのは、どう、どうでしょうかという意味ですね。何か提案するときにこの言い方を使います。話してみるのはどうですか皆さんはどう思いますかと意見を出している文章なので、答えは4番。話してみてはどうかと思います。私はいいと思うんだけど、みんなはどう思いますかという意味ですね。 1番、話そうとするでしょうかとか、話すようになるでしょうか何々でしょうかと最後聞くのは変ですよね。この C さんが言いたいのは、健康維持について話したいと思っていますという内容ですから、1番、2番は間違いです。3番、話したいのだろうと思います。何々だろうと思うというのは、多分こうだと言いたいときに使う文法です。 自分の気持ちなのに話したいのだろうと思います。多分話したいと思いますというのは変ですね。ですから答えは4番、話してみてはどうかと思いますですね。39番、妹は朝ごはんを食べしないでお菓子ばかり食べている。ここに入るのは2番、も です。食べもしないでですね。この食べもしないでというのは食べないでと同じ意味なんですけど、もを入れるとその当たり前のこと、当然のこともしていないという気持ちを表すことができます。朝ごはんを食べないでお菓子を食べている。 ダメですね。お菓子を食べる前に朝ごはんをちゃんと食べるというのは当たり前のこと、当然のことです。それもしていないでお菓子を食べていると言いたいので、ここに入るのはもです。他にも、せっかく本を買ってあげたのに読みもしないと言ったら読むことをしていない。買ってあげて読むのが当然なのにそれをしていないという意味になります。 ここはもう以外入れることができないですね。食べまでしないとか、食べとしない、食べをしない。この言い方は全部ないです。答えは2番ですね。40番。私は漢字の勉強が嫌い。嫌い。仕方ない。ここに入るひらがなは3番で ですね。嫌いで、嫌いで、仕方ない。です。この何々で、何々で、仕方ないとか、しょうがないというのはセットで使う言い方です。嫌いで嫌いで仕方ないと言ったら、とっても嫌いだという意味です。気持ちをもっと強く言うことができます。皆さん、漢字の勉強は嫌いで嫌いで仕方ないですかここには 手の形が必ず入ります。彼女のことが好きで好きで仕方ないもいいですし、あれが食べたくて食べたくて仕方がないという言い方もいいです。ああ、食べたいとか、すごく好きだ、すごく嫌いだという気持ちを強く言うときに使う言い方です。これはもう決まった言い方なので答えは3番しかありえません。 41番、次は並び替えの問題です。この星の位置に来る選択肢を選んでください。さあ、並び替えてください。答えは、1番ですね。1432が答えです。海外旅行をする上で何が難しいかというと、道の尋ね方がわからないということだ。です。この文法は何々上で ですね。これはそれをする時と同じです。ここでは海外旅行をする時という意味ですね。何が難しいかというと、この言い方よくしますね。何が難しいですかと聞かれたら、道の尋ね方がわからない。これが難しいことだという文章です。上では留学する上でとか勉強する上でのように何かをする 時という意味の文法です。42番、この星の位置に来る選択肢を選んでください。さあ、答えは2番ですね。2143が答えです。ペットが亡くなって以来ずっと落ち込んでいた息子がようやく元気になったです。 何々以来と読みますね。何々以来というのは、それからと同じ意味です。ペットが死んでしまった、ペットが亡くなってからずっと落ち込んでいた、元気がなかった息子がようやく元気になった、やっと元気になったという文章です。答え2番ですね。以来というのは、それからという意味です。 43番、この星の位置に来る選択肢ははい、答えは3番ですね。並び替えると3412です。この町は田舎ながらも年中祭りをするような賑やかな町だという文章です。これ難しいですね。賑やかと読みます。田舎ながらも このながらもというのはだけどと同じ意味ですね。田舎と聞いたら都会よりも静かであ人があまりいないというイメージがあると思います。でもこの町は田舎。これも難しいですね。田舎と読みます。田舎だけど年中は一年中ですね。一年中ずっとお祭りをするような賑やかな町、元気な町だという文章です。 答えは3番、ながらも。これは、だけどと反対の意味を表す文法です。44番、この星の位置に来る選択肢を選んでください。はい、答えは1番ですね。4213が答えです。 その料理が美味しくなるかどうかは時間をかけて出汁を作れるかどうかにあると思うという文章です。出汁、皆さんわかりますか日本ではね、お味噌汁とか料理を作るときに出汁を使います。魚とかね、あと昆布とかね、そういうものをお湯の中に入れて美味しい、美味しい水を作るんですね。それが出汁というんですが、 その料理が美味しくなるかどうか。美味しくなるか、美味しいとなるか、美味しくない、まずいとなるか。これが変わるのは、時間をかけて出汁を作れるかどうかにある。ですね。ここにもかどうかあります。出汁を作れるかどうかというのは、出汁を作ることができるか、それともできないかによって、 って料理が美味しくなるかが決まるという意味ですね。時間をかけて出汁を作ったら料理が美味しくなるし、時間をかけて作れなかったら料理がまずくなるという意味の文章です。答えは1番ですね。45番、この星の位置に来る選択肢を選んでください。さあ、並び替えてくださいね。 答えは2番です。3124が答えですね。来週新しいバイクに買い替えるんだ。このバイクに乗れるのもあと数日と思うと寂しい気もしてくるという文章です。この人は来週新しいバイクを買います。だから今乗っているバイクはあとちょっとしか乗ることができないんですね。だからこのバイクに乗れるのもあと数日 あとちょっとだと思うと、そう考えると寂しい気もしてくる。寂しい気持ちになるという意味ですね。答えは2番と思うとです。46番、この星の位置に来る選択肢を選んでください。さあ、並び替えてくださいね。答えは2番ですね。 4231が答えです。A さんと B さんが話をしています。プロのスポーツ選手から料理人になるとは、随分大きな決断をしたねと言っています。B さんが、年もとって長くは続けられなかったから、やりたかったことをやってるだけだよと答えていますね。この何々とはという文法は、びっくりする気持ちを表す文法です。 自分が考えていたこととは違う、予想と違う、だからびっくりしたという時に使います。この文章では、プロのスポーツ選手から料理人になったと言っていますよね。全然違う仕事です。わあ、すごいなぁとびっくりしますね。だから、料理人になるとは、と言っています。料理人になるとは、随分大きな決断をしたね、 全然違う仕事ですからね、勇気があります。あ、すごい大きな決断だったね、とびっくりしている文章です。答えは2番、とはですね。47番、この星の位置に来る選択肢を選んでください。並び替えてください。はい、答えは2番ですね。 2143が答えです。休みの日の朝、兄は朝食を食べ終わるか終わらないかのうちにテレビゲームを始めてしまった。です。これは、何々か、何々ないかのうちにという文法です。これは同じ動詞が入ります。終わるか終わらないかのうちにですね。 何々か何々ないかのうちにで、それをした後すぐという意味になります。朝食を食べ終わるか食べ終わらないかのうちにテレビゲームを始めた。食べてね。ごちそうさま。 <laughs> すぐゲームを始める。これくらいすぐ後に別のことをすると言いたいときにこの文法を使います。 ここは同じ動詞が入るので、ちょっとどっちが先か迷ったと思うんですが、食べ終わるか食べ終わらないかのうちにです。ですから答えは2番ですね。48番、この星の位置に来る選択肢を選んでください。はい。答えは4番ですね。 1423が答えです。宿題を完璧に終わらせたつもりでも、もう一度確認すると終わっていないところは意外とあったという文章です。このつもりという文法は、何々するつもりだったらしようと思っているという意味なんですが、この文章みたいに終わらせたつもりだったら、 自分の中ではそう思っているけど、実際は違うという時に使う文法になります。宿題を終わらせたつもり。よし自分では全部終わったと思っていたんだけど、もう一回見てみると、まだ終わっていないところがあったという文章です。自分はそう思っているんだけど、実際は違うという時に使う文法ですね。 49番、この星の位置に来る選択肢を選んでください。はい。答えは、1番ですね。2、3、4、1が答えです。この市場に並んでいる果物の中には10万円以上するものもあるという文章です。ここは特に難しい文法はないんですが、 この市場に並んでいる果物の中に10万円以上するものもあるというのは、これは値段のことですね。値段。10万円以上するものもあるというのは、10万円以上のものがあると同じ意味です。ですから答えは、1番、ものもあるですね。できましたか50番、 この星の位置に来る選択肢を選んでください。さあ、並び替えてくださいね。答えは、1番です。この時期、夏の観光地として人気のある沖縄の旅行プランが豊富にあるという文章です。この何々としてというのは立場を表す文法です。立場なんですが、今回は 観光地としてですから、観光地の中で人気のある沖縄のプランという意味になります。沖縄というのは日本の、このね、日本のこう、 <laughs> 国があったら、この辺にある、下の方にある島で、とっても暖かい場所です。夏は海に入ると気持ちいいので、すごく人気がある場所ですね。この、としてを使うときは、前に立場が入りますね。 先生としてとかね、日本人としてとかね、この文章だったら観光地として人気があるという言い方になっています。答えは1番ですね。はい、皆さん50問お疲れ様でした。50問も問題を解いたので合格できるでしょう。今回は本当の試験みたいな問題を50問作りました。 だからもしかしたらこの中から同じような問題が試験に出るかもしれません皆さんこの動画を何回も見直して間違えるところがないように何度も何度も見てください皆さんの合格を日本からお祈りしていますでは皆さん試験頑張ってくださいまた次の動画でお会いしましょうじゃあね頑張ってやっほー森尾だよ ゆか先生の授業をもっと見たい人は日本語の森 .com に来てね N1 から N3 までの漢字語彙文法読解聴解模擬試験全部の授業動画を見ることができるよアプリもあるからいつでもどこでも勉強できるアプリの中には単語帳もあってすごく便利最高だよね日本語の森 .com の授業は この1冊で合格するシリーズの本を使って勉強してるよもちろん本も買うことができるよ詳しくは概要欄をチェックわからないことがあったらコメントしてねみんな試験頑張って